मंत्री जी के पुत्र ने मंत्री जी से कहा पापा जरा नीचे देखिए बाल में डूबते हुए लोगों के हिलते हुए हाथ हमसे मदद चाहते हैं कुछ कीजिए ना मंत्री जी बोले नहीं बेटा हम वापस जा रहे हैं ना इससे लोग टाटा करते हैं सर ये हाँ सर फिर से सर थोड़ा सा सर ये फिर से मंत्री जी सर मंत्री जी वाला अभी वाला जो पढ़ा था मंत्री जी वाला मंत्री जी हेलीकॉप्टर हाँ, हेलीकॉप्टर से झांकते हुए मंत्री जी के पुत्र ने मंत्री जी से कहा पापा जरा नीचे देखिए बाद में डूबते हुए लोग हमसे मदद चाहते हैं कुछ कीजिए ना अब आगे बेमौत मर रहे हैं मंत्री जी बोले नहीं बेटा हम वापस जा रहे हैं ना इसलिए बना रहे हो बहुत बड़ी एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा बहन ये आदमी भी कितना बड़ा मूर्ख है खेत में खड़े बेजान पुतले को तो कपड़े पहना है वो खुद नंगा घूम रहा है

का, का अमरता प्रदान करता है ये बात भी अपने आप जहर है यार मेरी देश की गरीबी ने आज तक अमृत नहीं पिया है लेकिन हमारे <laughs> हाँ, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी क्या बात है क्या गजब है ये लगातार एक कविता है गज़ल क्या है एक कविता है और इसका शीर्षक है मेरे पिता तो पिता को संबोधित करते हुए ये गज़ल है कि जब तलक लगती नहीं है बोलियाँ मेरे पिता जब तलक लगती नहीं है बोलियाँ मेरे पिता तब तलक उठती नहीं है डोलियाँ मेरे पिता की हाँ, जब तलक लगती नहीं है बोलियाँ मेरे पिता तब तलक उठती नहीं है डोलियाँ मेरे पिता तो आज भी पगड़ी मिलेगी बेकसों के पाँव आज भी पगड़ी मिलेगी बेकसों की पाँव में ठोकरों में आज भी हैं पसलियाँ मेरे पिता ठोकरों में आज भी हैं पसलियाँ मेरे पिता हाँ, बेघरों का आसरा थे जो कभी बरसात में हम्म। बेघरों का आसरा थे जो कभी बरसात में उन दरख्तों पर गिरी हैं बिजली मेरे पिता हैं उन दरख्तों पर बिजली है मेरे पिता ये एक शेर सुने खास तौर पर कि आँख से कैसे बचाएं आँख से कैसे बचाएं खूबसूरत जिंदगी आँख से कैसे बचाएं खूबसूरत जिंदगी एक माचिस में है कई तीलियां मेरे एक माचिस से कैसे बचाए खूबसूरत जिंदगी एक मुखिस में कही है टीलियाँ कोई मेरे बेटा जब तक जिंदा रहेगी जाल बुनने की प्रथा जब तल जिंदा रहेगी जाल मुड़ने की प्रथा तब तलक फंसती रहेंगी मछलियाँ जब तलक जिंदा रहेगी जाल बुनने की प्रथा तब तलक हंसती रहेंगी मसीह मेरे पिता और सुनिए के जिसका जी चाहे नचा दे और एक दिन फूक दे हम नहीं है काट की वो लकड़ियाँ मेरे पिता और ये दो शेर सुनिए आप जो खास हैं इसकी गजल के मैंने बचपन में खिलौना तक भी मांगा नहीं मैंने बचपन में खिलौना तक कभी मांगा नहीं मेरा बेटा मांगता है गोलियां मेरे मैंने बचपन में खिलौना तक कभी मांगा नहीं मैंने बचपन में खिलौना तक कभी मांगा नहीं मेरे बेटा मांगता है गोलियां मेरे पिता और एक सेट देखिए आप कि आपको गुस्से में देखा आपको गुस्से में देखा और फिर देखा गगन माँ की आंखों से लगी हैं बदलियाँ मेरे पिता की आंखें लगी है बाप को गुस्से में देखा और फिर देखा गगन गगन माँ की माँ की आंखों से ही लगी है बदलिया मेरे बदलते हुए शेर के टूटती नहीं है डोलिया मेरे पिता तब तलक लगती नहीं है बोलिया इसमें इसमें एक शेर में कहा है उमर भाई के मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया मैंने किया मुझसे बेहतर जो बने वो तुम करो वो तुम करो मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया इसी, इसी पर एक पंक्ति आती है यार मैं मरूंगा सुखी मेरे उड़ाई है जिंदगी हाँ जिंदगी